Saluton kai bonvenon al nova episodio. Mi fara pauson per promenadetto. Charmi ancora devas fin per tigila. Lezionon Morgawan. Kai ancau ci semaine estos doctora seminario in Franzio compreneble per rete danke al invito de collego chi anche questa esperantisto pri la artefaritezzo de linguo ca e linguaggio do multa i afero e farendas sed sonata spauso ca ya yeah. resto con ni con medito con ni danko Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi kai mediti kun vi sur eh, articolo kiu publicigis anonime sed ciclare estas de Zamenhof sur la esperantisto en la iaro 1893. Gi titoligias al nova Ilandoi, cae troveblas en pagio cent septec uno. Mi legos giuste ecte la comenzo. Niai amicoi sendube iam longe rimarcis, che gis nun la nombro de niai amicoi en Rusuio estas pli granda, ol en ciui aliei landoi cune. La causa de tiuci shaina anomalio ne niel dependas de la caractero de la nazioi, sed estas tute simple la sequanta. Por la vastigado de nia afero in rosuio, gis non estas usita pli da rimedui, che pli da fortoi, ol porciui alielandoi cume. Non venis la tempo shangila aferon, e rosuio nia afero staras iam iom forte, ca iras iam regule antauen. Tial, ni nun devas por quelca tempo turni pli da ciui niai fortoi al exter rusuio, cie nia afero estas ancora opresca o tute neconata. Foi foi o casa salmi che eble pro mia pronunzo au por la vort proviso iu volas argumenti cun mi che esperanto vere estas latinida lingvo kai mi clopodas patiente clarigi che temas pri contacto lingvo che oni ne povas usi la cutima in tipologia in familio in por compreni la essenzon de esperanto kai do hazarde ne hazarde sub mia naso aperis citiu el tiro, quiu clare montras che en la vere unua periodo de Esperanto, la centro estis Rusuio, cae cio alia estis exter Rusuio. Do, tutte compreneble, estas slava spirito en la lingvo. Do, Esperanto estas complexa creitajo, fara de homo, cae kiel ofte ocasas al complexa i aferoi homo i qui ne faculas pritio clopoda se simpligi por enmeti gin en scatolon mensan scatolon kiu vershainigus la complexan aferon simpla kai comforta tranquilla ne dangera. Do, mi comprenas tion, sed shainas al mi che foie tiu besono causas blindon en la menso de la auscultanto. Kai pro tio mi iom tristetas, ni diru. Mi si volas ciu vi ancau havis sama in espertoin. Ciu pri reago al esperanto, ciu pri reago al alia complexa temo. Dankon pro via atento. Gis morgau cae, ciel ciam, antauen, sen fine.